အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ကိုရလက်ခံမနဲ့အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲစနေနေ့မှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ Premier League ပွဲစဉ်လေးတွေရဲ့ကိုရလက်ကိုခံမှန်းပြီးတော့အပြည့်မှန်ကန်တဲ့သူကိုဖုံးမလက်ဆောင်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်စနေနေ့မှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ Premier League ပွဲစဉ်လေးတွေကတော့စနေနေ့ည9:00နာရီမှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ Man City နဲ့ Brentford တင်ရဲ့ပွဲစဉ် စနေနေ့ည9:00နာရီခွဲမှာပဲတပြိုင်နက်ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်လေးတွေကတော့ဘုံမောက်နဲ့ Everton, Liverpool နဲ့ Southampton, Nottingham Forest နဲ့ Crystal Palace, Tottenham Hotspur အသင်းနဲ့ Leeds အသင်းရဲ့ပွဲစဉ် West Ham အသင်းနဲ့ Leicester City အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စနေနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်လေးတစ်ပွဲကတော့ည7:00နာရီမှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ Newcastle အသင်းနဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုစပြီးခံမှန်းပေးရမယ့်ပထမဆုံးပွဲစဉ်လေးကတော့ Liverpool အသင်းနဲ့ Southampton အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ လီဗာပူးအသင်းနဲ့ဆောက်သတန်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့လီဗာပူးအသင်းရဲ့အင်ဂွင်အန်ဖီမှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လီဗာပူးအသင်းကတော့နောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့လိဖလားပွဲစဉ်မှာဒါဘီအသင်းကိုပနက်တီအဆုံးဖြတ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆောက်သတန်အသင်းကလည်းလီဗာပူးအသင်းလိုပဲနောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့လိဖလားပွဲစဉ်မှာရှပီဝမ်နက်စ်ဒေးအသင်းကိုပနက်တီအဆုံးဖြတ်နဲ့ပဲအနိုင်ရရှိခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိရာသီကထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှာဆိုရင်တော့လီဗာပူးအသင်းရဲ့အင်ဂွင်မှာဆိုရင်လီဗာပူးအသင်းက ဆောက်တရန်အသင်းကို၄ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆောက်တရန်အသင်းရဲ့အင်ကွင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲလီဗာပူးအသင်းကဆောက်တရန်အသင်းကို၂ဂိုးတဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆောက်တရန်အသင်းကတော့ဒီရာဒီမှာရလက်ပိုင်းနေဆိုးဝါးနေပြီးပရီးမီးယားလိအမှတ်ပေးစရာရဲ့တန်းစင်းဆုံးအဆင့်၁၈နေရာမှာရပ်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်လေးကတော့စသဒန်အသင်းရဲ့နီးပြတစ်ဖြစ်လာတဲ့နတန်ဂျုံကစသဒန်အသင်းကိုပထမဆုံးကင်တွယ်ရမယ့်ပွဲစဉ်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ပွဲစဉ်လေးတစ်ပွဲကတော့စနေနေ့ည9:00နာရီခွဲမှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ့် Tottenham Hotspur အသင်းနဲ့ Leeds အသင်းပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီပွဲစဉ်လေးကိုတော့ Tottenham Hotspur အသင်းအင်ကွင်း Tottenham Hotspur Stadium မှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Tottenham Hotspur အသင်းကတော့နောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်ကစား KL ဖလားပွဲစဉ်မှာဆိုရင် Nottingham Forest အသင်းကို2ဂိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ရပြီးတော့ Leeds အသင်းဟာဆိုရင်လည်းပဲနောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်ကစား KL ဖလားပွဲစဉ်မှာဆိုရင် Wolf အသင်းကိုတကိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ Premier League ရာသီကထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံလေးမှာဆိုရင်တော့ တော်ဒီယန်ဟော့စပါတင်းအင်ဂွန်မှာဆိုရင်တော်ဒီယန်ဟော့စပါတင်းကလီအတင်းကို2ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ပြီးတော့လီအတင်းအင်ဂွန်မှာဆိုရင် level တော်ဒီယန်ဟော့စပါတင်းကလီအတင်းကို၄ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တော်ဒီယန်ဟော့စပါတင်းကတော့နောက်ဆုံးရှင်းပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲစလုံးနိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်လေးမှာလည်းဘယ်လိုရလဒ်လေးထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်လေးနှစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Liverpool အသင်းနဲ့ Southampton အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့ Tottenham Hotspur အသင်းနဲ့ Southampton အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့ဂိုရတဲ့လီဒီကို Comment Box မှာခံမှန်းဖြစ်ဆိုပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။နှစ်ပွဲစလုံးကိုလည်းခံမှန်းဖြစ်ဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အစောဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်ဆိုတဲ့ပရိသတ်တဦးတွေကိုပဲဖုန်းတစ်တောင်းချက်ဖြစ်တင်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။အချိန်မှန်ကန်ဆုံးတဦးထပ်ပေါ်ထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခွဲပြီးရောပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။အဲ့ဒီလောက်ထားတဲ့ comment တွေနဲ့တပွဲလေးကြည့်ဆိုထားတဲ့ comment တွေကိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်။အားလုံးပဲတတား